ってください振って振ってせーのよいしょはい OK ありがとうございますバッチリですよじゃあ行きましょうはい振ってください振って振って振ってせーのはいあのー今までになかったハプニングが起こってしまいましたこれねあのちょっとしたミニ皮膚科症が始まる ねえあちかそうですから。あほら始まったあねえ全部持っていかれましたね、皆さん皆さん戻ってきてあちかそうですよね、あのー、多分ねこれ回収しないとね戻ってこないと思いますひたすらひたすら回しております